chanter What the hell is going on Et vous, après, vous allez répéter What the hell is going on D'accord Vous n'avez pas fait allemand en première langue, hein, rassurez-moi. Non <laughs> Allez, je vous charrie un petit peu. <laughs> allez, je vais entendre tout le monde, tout le monde, c'est le Michel, je un petit peu moins fort. Vous êtes prêts Allez, on y va. Oh, what the hell is going on What the hell is going on What the hell is going on? What the hell is going on? Mais c'est pas mal du tout ça C'est pas mal du tout On va refaire une deuxième fois, et là vous allez mettre un petit peu de cochonesse messieurs, d'accord Oh, what the hell is going on? What the hell is going on? what the hell is going on?